אז אנחנו כבר הגענו לשבוע מספר 3. באימון הזה אנחנו הולכים לעבוד גם עם קרש וגם עם סנפירים. אנחנו הולכים לעבוד על שליטה בקצב של 100 מטר בחמש פעמים 100, ולא רק זה, אנחנו ננסה להתגבר במדויק בכל 100 ו-100. לדוגמה, 100 הראשון היה דקה 55, השני דקה 50 וככה הלאה. מאוד קשה לדייק בדיוק בחמש שניות. מעבר לזה, אנחנו נלמד את כל הזוויות האפשריות כדי שתוכלו לנשום בצורה יותר קלה. מה זה אומר? 45 מעלות, 90 מעלות ו-180 מעלות. ממש לדעת לעבוד עם שירי הליבה שלנו על מנת להשתמש בזה במרחק הארוך וכמובן לשמור על הצוואר והגב. אז מה שנשאר לכם זה לקפוץ ישר למים.